Dette er den tradisjonelle måten å tenke ladeløsning i et borettslag på. Hver parkeringsplass får sin stundkontakt med hver sin sikring, akkurat som stikk for motorvarmere. Det første vi bør endre på, er å ta bort stikkontaktene. Vanlige stikkontakter er ikke egnet for å gi så mye strøm som 3 kW år etter år. Isteden er det anbefalt å koble elbilen til en ladeboks. En ladeboks eh, kommer i mange former. Felles for dem er at de har en såkalt type 2-kontakt, som er mye mer robust enn en vanlig stikkontakt. Type 2 er standardkontakt for denne type lading av elbil. Primæroppgaven til ladeboksen er egentlig veldig enkel. Den skal sørge for at det ikke er strøm i ladekabelen når den ikke står i bilen. I tillegg til denne relativt enkle oppgaven kan boksen være utstyrt med ulike vern, strømmåler, RFID-leser, wifi-sender og mye mer. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan tenke seg å stappe inn i en slik boks og av samme grunn så varierer prisene på ladebukser en god del. Da har vi satt opp ti ladebukser istedenfor stikkontakter. Men med dette oppsettet må vi ta høyde for at alle ti boksene kan bli benyttet samtidig. Det betyr at ladeanlegget må ha en hovedsikring på hele 160 ampere. Vi må med andre ord sette av 160 ampere av den totale effekten borettslaget har tilgjengelig, til ladeanlegget. Det kan gi en veldig fin løsning dersom borettslaget har så mye strøm tilgjengelig og da er det bare å rope hipp hurra og sette opp ladebukser. Problemene oppstår dersom borettslaget ikke har så mye strøm tilgjengelig. Om man ikke har nok strøm, så må man få lagt inn mer strøm, f.eks. ved å grave ned en ny kabel til nærmeste trafokiosk. Men dersom trafoen ikke er stor nok til å levere den ekstra effekten, så må man betale såkalt anleggsbidrag. Det vil si at man betaler for utvidelsen av transformatorkiosken. Og her er det en del borettslag som stanger hodet i veggen. Man har ikke nok strøm inn for at alle skal kunne få ladet, og det er dyrt å legge inn mer. Og så strander det hele i en diskusjon om hvem som skal få lade opp kapasiteten som finnes, eller hvem som skal betale for å utvide anlegget. Men nå finnes det en enkel og smart vei rundt. For å forstå hvordan dette fungerer, må vi først se litt på hvor mye strøm en elbil egentlig behøver. La oss ta utgangspunkt i en elbil som kjører 15 000 km i året, og la oss si at den bruker 2 kWt per bil, inkludert tap i ladingen. Det er et ganske greit estimat for en middels stor bil. Det betyr at denne bilen i gjennomsnitt kjøres litt over fire mil om dagen, og trenger da å lade i gjennomsnitt litt over 8 kWt i løpet av natten. Dersom denne bilen lader på 16 ampere, så tar det bare noe over to timer å lade ferdig. Og 16 amperes kurs er en slik kurs som man gjerne har til vaskemaskin eller varmtvannsberederen hjemme. Eller regnet på litt annen måte, eh, om man lar bilen stå ti timer og lade på natten, så vil man kun trenge 3,6 ampere, og da trekker bilen kun 800 watt, eller like lite som en liten varmeovn. Og dette her er viktig å forstå, for vi er så vant til å tenke at man fyller tanken på en bensinbil fra nesten tom til full. Mens med en elbil så tanker man bare litt hver natt. Man tanker opp for det man har brukt den dagen, og ikke noe mer. På oppsettet vi foreløpig har sett på, vil altså hver strømkurs kun brukes et par timer hver natt, men ellers stå ubrukt. Dette er råflott bruk av kapasitet. Om man ikke har så mye strøm tilgjengelig, så kan man løse problemet ved at ladeboksene snakker sammen, og la oss sette opp slike bukser. Vi har her ti bukser som samarbeider. Vi har også gått for en hovedsikring for anlegget på 160 ampere til bare 36 ampere. Dersom alle bilene skulle lade på likt, vil vi sprenge den sikringen tvert. Boksen må derfor samarbeide slik at det lader ferdig de første bilene som kobler seg på, før boksene lar den neste bilen lade. På denne måten vil aldri sikringen gå. Eller boksene kan fordele den strømmen man har tilgjengelig på alle bilene, slik at jo flere biler som er koblet på, jo mindre strøm får være. Denne løsningen vil føre til redusert behov for tilgjengelig strøm. Og plutselig så har man muligheten til å lade alle bilene i borettslaget uten å legge inn mer strøm. Det vil holde akkurat til å lade alle ferdig i løpet av natten om de har en gjennomsnittlig kjørelengde. Men det er jo klart, jo mer strøm man har tilgjengelig, jo mer fleksibilitet får man til å takle uvanlige situasjoner. F.eks. hvis mange er kommet hjem fra påskeferie og trenger å lade mye. Noen borettslag har den luksusen med mye tilgjengelig strøm inn til borettslaget, og andre har den ikke. Boksene kan programmeres på et uendelig antall mulige måter. Man kan f.eks. tenke seg at man kan betale for å få prioritet i ladekøen, dersom man f.eks. bruker bilen som drosje, eller at man betaler mer for større effekt. Her er det også bare fantasien og hovedsikringen som setter grensene. Men hva med de borettslag som bruker all strømmen de har lagt inn, og ikke har noe avstedt elbillading? Smarte ladebokser gir faktisk også disse en mulighet. For et elanlegg brukes jo ikke jevnt over døgnet, eller jevnt over året for den saks skyld. Det vil så å si alltid være noe kapasitet som ikke er i bruk. For eksempel så verken lager man mat eller dusjer 24 timer i døgnet. Figuren viser et tenkt strømforbruk i et borettslag. Det brukes mindre om natten, en del om dagen og mye på kvelden. La oss si at dette er en ekstrem dag hvor all kapasitet utnyttes på kvelden. Allikevel vil det være tilgjengelig strøm på natten som kan brukes til å lade elbil. Det er vist med gul farge. Det finnes ladeanlegg som registrerer hvor mye strøm som brukes i borettslaget, og kun forsyner seg av ledig kapasitet og siden elbil som oftest lades om natten og strømforbruket ellers lavt, vil dette fungere bra. Det vil også være et system som er bra for å jamne strømforbruket over døgnet, noe som kan være lønnsomt når man nå snart begynner å betale for effekt. Derfor kan dette være en løsning man bør vurdere uansett. Et slikt ladeanlegg behøver ikke å bygges ut fullt med en gang men man kan gjøre lavere investering og grunnleggende utstyr, og deretter kjøpe beboerne selv ladebokser etter hvert som de kjøper seg elbil. Så takket være nye, smarte ladere som kommuniserer, så kan de aller fleste boligslag vurdere å legge opp et ladetilbud, uten å måtte krangle om hvem som skal betale, eller hvem som skal få lade. Se beskrivelsen av denne videoen for å få litt mer informasjon.